с вами будем снимать разборчивый шепот. Да. Много, много неразборчивого шепота. оставить. Я надеюсь, что вам понравилось это видео с неразборчивым